skog Han vill men kan inte sova Hungern river hans varga buk och det är kallt i hans stova Du var varg, du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Vargen ylar i nattens skog visa svans Sånt passar i varje magar Du varg, du varg, kom inte hit Ungen min får du aldrig Du varg, du varg, kom inte Ungen min får du Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. call me